लंबा सांस लिए छोड़िए बिल्कुल बिल्कुल पाइप सर लंबा सांस लेना है लंबा सांस लीजिए छोड़िए उठून बस मग हातावर तो आत ठेवायचं असं असं फिंगर लॉक करून मजा हातावर तो ठेवा माझ्या फिंगरवर श्वास घ्या सोडा दुसरं soy. कसं वाटतं आता मस्त वाटतंय बॉडीचा स्टिफनेस कमी झाला हो खूप कुठे कुठे पेन होतं तुला सध्या तर होत नव्हतं पण आता एकदम रिलॅक्स आणि चांगलं फील होतं रिलॅक्स वाटतं एकदम हो काय करते तू मी इंजिनिअरिंग लास्ट इयरला नाव काय तुझं सिद्धी सुहास कुमामेकर बिलकुल फ्री शो ओके लंबा सांस लीजिए छोड़िए बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स अपने को मूवमेंट करके रखिए यस काफ मसल बहुत जी जी बहुत स्टेबल है सर देखिए काफ टाइट होने का क्या रीजन होगा मिक्स है सर सिटिंग भी और हाँ आपका वेट भी है सर हाँ हाँ हाँ लंबा सांस ली छोड़ लंबा सांस लेना ही छोड़ना रिलैक्स सीधे आपको वो सेट करने करोड़ लीजिए थोड़ा सा कमर पर लेना बस को इसको लंबा सांस लेना छोड़ लू छोड़ यस ओके लंबा कर देना फ्री छोड़ना बॉडी को रिलैक्स बिल्कुल फ्री Sir उठ के मन से अच्छे करोड़ लेके उठना जी ठीक है ये स्टेबल कर बिल्कुल फिर छोड़िए टाइट नहीं करना पड़ेगा लंबा सांस लो छोड़िए रिलैक्स को थोड़ा क्लोज से बॉडी पे छोड़ देना लंबा सांस लीजिए छोड़िए डी थ्री पीटल बर्गर हाँ मैं अपना डी थ्री खाते रहता हूँ सर बी ट्वेल्व के लिए क्या खाना चाहिए सर बी ट्वेल्व के लिए